Ik ben wereldberoemd in Tilburg en omstreken. uh, <laughs> ik ben echt door en door architect. En veel opdrachten krijg ik vanuit de kunstwereld. Maar ik blijf altijd architectonische dingen. Of we nou auto maken, of een rechte weg, of een, uh, of een wereldtentoonstelling, iets, of een eh, brug. Het is allemaal, eigenlijk gaat allemaal over hetzelfde. En dat ik hier in Eindhoven woon en al voorlopig blijf, is omdat ik hier heel veel ruimte heb. De plek waar ik woon, ik woon uh, vanaf de, uh, midden jaren 70. En een gigantische tuin waar ik ook zo met mijn auto's in kan rijden. De MCB kan hier laden lossen. En voor de rest eh, is het gewoon eigenlijk een soort vorm van luiheid dat ik hier nog steeds zit.